Le propongo un ejercicio de memoria, señor M. Rajoy. Valencia, año 2007. Usted dijo lo siguiente, cito literal, estas son mis credenciales, la gestión en el Ayuntamiento de Valencia, la Comunidad Valenciana, Sátiva, Castellón y Alicante. Efectivamente, usted reconocía que sus credenciales eran Rita Barberá, Francisco Camps, Ricardo Costa, Carlos Fabra o Sonia Castedo, y tenía usted razón. Sus credenciales eran la corrupción, la financiación ilegal y el fraude electoral. En ese mismo acto de Valencia de infausto recuerdo, usted añadió, vuelvo a citar literal, quiero que lo que ha pasado aquí pase en toda España. Aquella fue una profecía brillante, porque efectivamente ocurrió en toda España y es que todo su partido está sentado como persona jurídica en el banquillo de los acusados, acusado de corrupción, y su nombre, M. Rajoy, aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos en negro. El 7 de marzo, dentro de exactamente un mes, el señor Francisco Camps irá a un juzgado, pero no va como imputado, va como testigo. ¿Sabe por qué? Porque los delitos han prescrito. Vaya por Dios. El señor Ricardo Costa dice que el jefe era Camps, pero los delitos han prescrito. Resulta que en España hay titiriteros, raperos y tuiteros que son juzgados y condenados, pero gentuza como el señor Camps sigue paseando con su coche de lujo por Valencia, cobrando un sueldo público cobrando un sueldo público y con secretaria y coche oficial que pagan los ciudadanos españoles. Ustedes, señor Rajoy, no luchan contra la corrupción. Ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos y sus ministros han sido reprobados y siguen teniendo la desvergüenza de ocupar escaño en el Banco Azul. Ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque si los delitos de corrupción no prescribieran, algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel.